හායි යාලුවනේ ඔන්න අදත් ඔයාලව සාදරෙන් පිළිගන්නවා ඉමසන ඩොට්ටල්ක වෙතින් ගෙනෙන තවත් බ්‍රෑන් නිව ඇපිසෝඩ් එකට අදැ බලන්න යන්නේ මං මේ කතා කරන වොයිස් එක මෙන්න මේ විදි ෆෝන් කෝල් ඉෆෙක්ටකට කොන්වට් කරගන්න කොහොම කියලා හරි එනම් වැඩිය කතාගතු යමුුවද විඩියකට මම බියේ දිවියන්ට ඔයාල තාමන් වක චැනලක් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්තා අනිවාරෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න Thank you. ඇති මම මෙතනින් මගේ ප්‍රිමිය ප්‍රෝ ඇප් එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයාලගේ මොකක් මාරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඒක ඩ්‍රැක්කන් රොප් කල්ලා අපේ මේ ප්‍රොජෙක්් පනල් එකට අතාරින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලා ඒක සීකුවිස එකක් වාට ඕනිදියට හදාගෙන ඔයාල මේක ටයිම් ලයින් එකට දාගෙන ඔයාලගේ වීඩියෝ එක හදලා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තියෙන ස්ටෙප් එක තමයි මම දැන් කියලා දෙන්නේ ඔයාලට ෆෝන් කෝල් ඉෆෙක්ට් එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ යන්න ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට ඉෆෙක්ට් පැනල් එක ඔයාලගේ ඔයාලගේ වින්ඩෝ එකේ නැත්තම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන වින්ඩෝ එකට යන්න වින්ඩෝ එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට් කියන එක ගන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෂෝට්කට් එක තමයි shift එකත් එක්ක 7 ගහන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ඉෆෙක් පැනලකට ගියම් මේ විදිර සර්ච් බයක බලාගන්න පුළුවන් ඔයාලයි සර්ච් බයගේ ටයිප් කරන්න හයි පාස් කියලා හයි පාස් ගහන්න මොන්න හයි ගැව්වාම වාල්ට මෙන්න මේ විදියට ඉෆෙක්් එක බලාගන්න පුළුවන් හරි ඒක එහෙම තිීද්දේ අපියන් අපි ටයිම් ලයින් එක පත්තන ගිල්ලා මම මගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිය මේ තැනකින් කට්ට එකත් දාගන්නවා ඔයාලට කට් එක දාගන්න කරන්න තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක කේ ඔබන්න. හරි ඔයාලට පේන ඇති කට් එකද ආවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එක පොඩ්ඩක් විශාල කරගෙන එන්න මේ හරියෙන් කට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රැක් එක මම ඩිලීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ හරිනම් මම කට් එකක් දාගන්නවා. හරි දැන්වාට පෙනති මගේ මෙන්න වේඩේ පුංචි වීඩියෝ කලිප් දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන්ට යන්න මෙතැන්ට කියලා මේකට ඔයාලගේ හයි පාස් ඉෆෙක්් එක රැක් කලා මෙන්න විදිර ඩ්‍රොප් කරන්න එය මේදර ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ ගොඩින් අතාරින් ඉටමස් ඔයාලට අන්තින ඉෆෙක් කන්ට්‍රෝල් එකට ඉෆෙක් කන්ට්‍රෝල් එක ඔයාලගේ විඩියෝගෙන් නැත්තම් ඔයාට කරන්න තියෙන මෙතැන්ට කියල්ලා ඉෆෙක් කන්ට්‍රෝල් එක ගන්න ඔයාට කරන්න එන්නේ ඉෆෙට් කන්ට්‍රෝල්ල ගන්න මෙතන් දැන් ඔන්න ඇතන් ශිෆ්ට එකත් එක පහවබන්න හරි අලුනේ ඔයාට ඊට පස්සෙ කරන්න තින්නේ ඔයාලගේ ඉෆෙට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා ස්ක්‍රෝල් කරගෙන එන්න පහලටම ඔයාට පේන ඇති මෙන්න මේ විදියට අපේ ඉෆෙක්් එක ඇඩ්ඩලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාට එජස් කරගන්න පුළුවන් හරියටම ඔහම ඉන්නක මංවාලට මේ සෞන්් එක හරියටම අහන්න සලසල දෙන්න හරි යාලුනේ දැන්වාට පුළුවන් මගේ මේ සවුන් ට්‍රැක් එකේ ෆෝන් කෝල් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරපු එකේ සවුන්් එක අහන්න මම දැන්වාට එක ප්ලේ කරලා පෙන්න්න පුළුවන් මේක වාල මේ තියෙන්නේ මගේ කලින් සවුන්් එක ඊට පස්සේ මේ රැකේ තමයි මගේ ෆෝන් කෝල් ඉෆෙක්් එක ඇඩ් වෙලා තින් තියෙන ඉංග්‍රිස් නෙවේ නම් මෙතන ඉංගලිස් තෝරලා ඔයාලට පේනවා ඇති ෆෝන් කෝල් එක වගේ ඉෆෙක්ටක් ඇඩ්ඩලා තියෙනවා මම ඕල්ට් කියගත් ඔබාගෙන මෙන්න මෙතැන්ට කියලා පොඩ්ඩ මගේ ට්‍රැක් එක විශාල කරගන්නවා හරි දැන් වාලට මේකේ සෞන්් එක මදි කියලා හිතෙනවාන මෙන්න මෙතැන් මෙන්න මෙතැන්ට ගියාම මේ ඉරකාවට ගියාම අපේ කර්සක වෙනස්සෙන ඒක ඇදගෙන මෙහෙම උඩට යන්න ඉට පසවාලට පේනවැති ඕවාට ඇහුනා සෞන්් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා හරි දැන් ඔයාට පුළුවන් හරියටම කෝන් කෝල් ඉෆෙක්් එකක් ප්‍රමිය ප්‍රෝවලින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකකට ඇඩ් කරගන්න එනම් අදත් මාත්‍යක එකතිච්චෝල හැමෝටම සුබම සුබදවසකන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එනම් ඊළඟ වීඩියෝකෙන් හමුවමු ඔයාල හැමෝටම සුබම සුබදවසක් Thank you.